Saluton, cae bonvenon al nia nova Zamenhof amedito. Hodiau mi volas paroli pri neutralezzo. En la parolado de Zamenhof inaugure alla tria congresso in 1907, do temas pri la congresso en Cambridge, Cambridgeo, li clarigis la concepton de neutralezzo interalie. Mi legos el pagio 379. Diras Zamenhof, Vi ofte audis pri la neutralezzo de niai congressoi. Yes. Neutralezzo estas la cefa principo de niai congressoi, sed oni devas giuste compreni la senson de tiu ci neutralezzo. Neutralezzo exista sen ciui internaziei congressoi, sed dum tie la neutralezzo esta simple afero de tacto, ce ni, gesas la cefa principu, ce ni, la neutralezzo, au ple giustra neutraligo, de la intergentae relatoi, estas la tuta in la tuta zelo de nie laboroi. Do, Esa stra interesse la umi, vidi che la Usamenhof neutralezzo estas neutraligo de la intergente rilatoi. Do, tio signifas che la Usamenhof ne vere existas nederlandai esperantistoi, france esperantistoi, itale esperantistoi, usone esperantistoi, cine esperantistoi, KTP. Sed esperantistoi, kiu ankaŭ estas nederlandanoj, italoj, ĉinoj, usonanoj KTP. Sed la rilato inter la homoj ne pasas tra la gento. Tio estas la afero. Kai mi volas inviti vin kun mediti Ciu, citiu messaggio estas ancora vigla inter esperanto parolantoi kai aparte kiam ni devas paroli extere al giornalistoi. Uh, Char mine <clears throat> certas pri tio. Effettive, kai mi parolas primi mem, compreneble, uh, per mia esperto e kai mia dirò, um, ehm, o casaggio, paroli con giornalistoi lasta tempe. Do, mi pensas che ci citiu questa sgrava afero. Cai mm, citiu messaggio estas tre forta. Iu sense la esperanta identezzo staras anta ol aliai. Kai ni diru stiras, orientigas la alia in nivelo in de identezo de la homoi lausamnov. Tio sa stre forta, kai minestias ver dire, ciu tio valoras por multe esperanto parolantoi, ec ne por mi, minestias, mi volas inviti vi in mediti per tio, lo quio estas la rolo de ce tiu neutra ligo de la intergentae rilatoi, aparte in nia mondo quio shainas est istirita giuste de nazismoi lasta tempe. No, pensas che tio sufficias por hodio do mi invitas vin sekvi la meditoin ciam kai doni reagoin anca se vi ne subtenas ilin donu reagoin kai mm, do dis morgau kai ciel ciam antauen sen fine